18 تیر من و خانومم زودتر از موعد رفتیم میدون انقلاب ببینیم چه خبر کنار های اصلی نمیشد راه رفت تو کوچه ها بودیم ترسیده بودیم حتی وقتی یه جاهایی تلاقی داشت با کسایی که یعنی 50 نفر گروهی داریم با هم دیگه تو پیاده رو راه میریم به بچه هم گفتم بچه بیایم جدا بشیم که زیاد به چشم نیاییم با هم راه نریم داشتیم میومدیم که متاسفانه که خیلی جالب بود درست یه گاز اشکاور از اون ور خیابون زدن به این ور خیابون و با برخورد به شونه من افتاد بین من و خانومم برو برو برو برو برو برو نه نه برو مستقیم برو مستقیم برو به خانم گفتم بدو بدو بدو یه سرم دود بینمون اومد بعد اون فکر کرد میگم اونوری بودو من ولی میگفتم بیا اینوری بودو یعنی بیا پیش من با همدیگه دویم بعد دیگه دیدم اگه بخوام برگردم باید از دوده رد بشم که اون موقع نیم ساعت بعد چشمم میسوخت و اشک میومد اینه که فهمیدم اون از اون ور رفت من از این ور اومدم دیگه موبایل هم قطع و بعد نیم ساعت تونستیم تو کوچه پشتی ها همدیگه رو پیدا کنیم اونم با داد زدن اسم همدیگه هیچ کار نمیتونستیم بکنیم داد میزدیم فقط تا اونجایی فیلم گرفتم که اون اشکاور خورد تو شونم و افتاد زمین ماشین رو برداشتیم بعد دیدیم پیاده نمیشه کاری کرد دیگه شروع کردیم با ماشین به بوق زدن میگفتن که یعنی ما با هم یعنی عین هم فکر میکنیم این یه دفعه دیدم بعد نیم ساعت ماشینایی که رد می شدن همه به خاطر ما که 4 5 نفر بودیم بعد ده 10 نفر بچین 50 نفر بعد 30 تا 40 تا ماشین وایساد ماشینایی هم که رد می شدن اونا شروع کردن به بوق زدن بوق ماشینم هم اون روز سوخت راستی دیدم دیگه هم ماشینم اونم صدایی در نمیاد همه هم که انگشتاشون رو هم ماشین دستاشون رو بیرون همه انگشتا اینجوری اونا واسه ما ما واسه اونا تا اینکه یه دفعه نمیدونم ما وایساده بودیم گرمم بود خستم شده بودیم وایسادیم تکیه دادم به ماشین نمیدونم از کجا 20 تا موتور سوار اومدن همه مشکی پوش اومدن بین ماشینا با باتوم شروع کردن زدن راه ماشینا رو میخواستن ببندن و فکر میکنم حدود ده 15 تا ماشین تونستیم که یکیشونم من بودم تونستیم از لای موتورا فرار کنیم اون روزم به خیر گذشت فرار کردیم رفتیم ولی ماشینای پشتی رو رفتیم جلوتر وایسادیم نگاه کردیم دیدیم گرفتن پیادهشون کردن